Para sa pamilya, sarili sa biyayang at saking amang na Hindi ko to dapat itigil dahil alam kong hindi yun ang tama Para sa pamilya, sarili sa biyayang at saking amang na Hindi ko to dapat itigil dahil alam kong hindi yun ang tama Minsan naisip ko na rin na ako ay huminto Napagod dahil akala ko ito na ang pagkabigo Pero mali pala, ang isip ko ako ay nilalamon na Buti natulungan ang sarili na Patuloy pa, sige sulong pa Di na dapat magpapigil pa Dahil alam ko tamang panahon para sa akin ay malapit na Patuloy lang magsusulat ng mga kata na makaka-inspira Ako'y tapos na sa aking nakaraan Kaya ang inarap ay akin ang inarap Para sa pamilya, sarili sa gang, sa mga amang mayapa ingay dahil alam ko hindi yun ang tama Para sa pamilya, sarili sa geng at sa aking amang na mayapa Hindi ko to dapat itigil dahil alam ko hindi yun ang tama Salamat sa mga tunay na sa akin naniwala, sa akin natiwala Dahil alam nilang ito ay may patutunguhan Salamat kay Mosay dahil patuloy ako na ginagabayan Di mo hinayaan na ako ay matupa yeah. Di ko hahayaan na hilahin ng mga talangka Para sa akin at sa inyo Para sa pamilya, sarili sa gang at sa amang nagyayapa Hindi ko to dapat itigil dahil alam ko hindi yun ang tama Para sa pamilya, sarili sa gang at sa amang namayapa Hindi ko to dapat itigil dahil